Бажаю тобі щодня розквітати, проблеми всі швидко і легко долати. Кохання і ласка хай душу зігріють, у серці живуть добро і надія. Хай щастям наповниться дім і життя, прекрасне і світле чека майбуття. Хай справдяться мрії усі і бажання. З Днем Ангела Іро прийми привітання.